ясна къншасте гио хагеме хито ниши сацуни гио дайку ва икару на шинпай сна къншасте гио 励め人にし 切に清田くは怒るな心配すな感謝して義を励め人に親切に karuna Shinpai suna kanshaste Gyo hagime hito ni shinsatsu ni Gyo daku wa ikaruna Shinpai suna kanshaste け目人にし切に清大工は怒るな心配すな感謝して義を励め人にし切に

Satsuni Kyo daku ai karuna Shinpai suna kanshaste Gyo hagme hito shin Satsuni Snocken chaste Gyo hagme hitonishi Satsuni Gyo daku wa ikaru na Shinpai sunakan chaste Gyo hagme hitonishi 切に清だくは怒るな心配すんな感謝して義を励め人にし切に s n a ş k a n s h a s t ı Giyo hageme hitonişi Sen